Ассаламу алейкум қазағым қалын елім тоқаев сен кешегіде парламентке таратшы бердің Депутаттар, қайттан сәлейміз дейді әділ сайлау болмайды өтен сәлем сағындықұлы бар үкіметке құрамыз деп жатыр оныкі дұрыс деп есептеймін себебін айтайын сіздердің назарбаевтың көкесі бар сенің де көкең президент болар болмастан жүгіріп бардың путинге москвада путин деген көкең бар ана шетелде жатқан жаңағы три братының жаңағы әбіләзов елжан тұрғанбаев серген біләсовтың олардың өкілері бар ана европада парламент ма не дейді сондай көкелері бар екен менің құрдасым көкесі көкесіне кетіп қалды бекболат тұрлыханов дүниенің бәрін бүлдіріп бүлдіріп қазақтың шапшасы быт быт қылып ердоған көкесіне кетті арабтың жаңағы намазхандардың көкелері бар арабтың шейхтары мына иттің жаңағы неғы дейді бірдеме питомник салуымыз дейді европада көп көкелері бар америкада көкелері бар анау бір жыныстықтың қатынасы дейді олардың көкелері бар екен парламенті. айналайындар қазақ мынау аң таң қарып сіздерге қарап отыр бірден болса э, қашан қазақ біреуді көке деген өзінің мәселесін құрылтай жинасы арқырып шешкен тоқаев астанада кездесеміз саммит жасадың ештеме бітірген жоқсың бір мәселені осы уақытқа шейін шешкен жоқсың отыз жылдың ішінде міне жергілікті тұрғын жамандағанымды емес мақтағанымды емес жергілікті тұрғынның әкіміне прокурорына милициясына әкіміне жұмыс жасатқан жоқсың районның ауылдық жерде әкім сосын бытпыт шықырдың қазақстанды себебі ана қарама қарсы заң шығарып қойдың отыз жыл бойы тіпті қазақстанды соттатайын десе мына назарбаевтың көкелерінің кесірінен алпыс жетпіс процент соттатып жіберуге болады қателесіп барып дұрыс жолға түскеннің айыбы жоқ астанада өтен сәлем сағындықұлының ауыспалы үкімет қоямыз деп алтайға үндеу түсіп жатыр тастады оныкі мен дұрыс деп есептеймін импичмент сосын астанада саммит жасаймыз сен кездесесің әкімін шақырасың ба жаңағы әкімдерін шақырасың ба партияның бастығын шақырасың ба қазақтың мәселесін ортаға қойып сол жерде талқылаймыз шешеміз айқай шуды қоямыз қателесіп барып дұрыс жолға түскеннің айыбы жоқ ә, әңгіме біреу астанада кездесеміз өтен сәлем сағынұлының делегациясымен кездесесіңдер назарбаевны шақырасың ба кімді шақырсаң ол бәрін шақыр кездесеміз астанада әңгіме біреу мәселе бар шешеміз қазақ ешқашанда бас имеген ешкімге өз мәселесін өзі шешіп отқан дүниежүзі бойынша ешкімнің қақысы жоқ біреудің бір мемлекетке келіп ішкі саясатына араласатын оны сіздер жақсы біліп отырсыңдар